iya ba sanin yaya na yanayin ƙasar kamar kaka take a wani waje take menene matsayinta a duniya kaga wannan sai bincike wajen masana da za su iya gaya ma yadda ita wannan ƙasa take to ita wannan ƙasa a takaitan takaitawa kenan na ɗan diba yanayin ƙasar ta kowane ɓangare na shiga cikin yanayin yadda zan gano ita wannan ƙasar ƙaƙa take ne matsayinta yaya ne halayenta duka da ya bincike dogon bincike amma abinda zai magana ba dogon bane zai magana zai magana ce gajeruwa a kan ita ƙasar kuma da shi dalilin yakin kuma mene ne matsayin yakin ma a gurin musulmi na farko dai a larabta ana ce mata roshiya amma kuma ko a hausa ko a wannan muna ta rasha to ku sani a duniya gaba daya ita ce kasa mafi fadi. ta fi kowace kasa faɗi yanayi haka na yi kamar ka ce Niger, ka ce najeriya ka ga niger ta fi najeriya fadi. to in ka ɗauka ita rasha a duniya ta fi duk gaba ɗaya ƙasashen duniya fadi. kuma ita inda za a kasa duniya gaba daya duniya ta dauki daya bisa takwas yanayin wadanda kamar misalin a ce mutum ya rasu iya da mata in za a raba gado ka gida ba ta daya bisa takwas ko to in za a kasa kasashen duniya gaba ɗaya su faɗin feyi na rasha ya ɗauki kashi ɗaya daga cikin takwas kasashen duniya to idan da diba kuma wato kilo miles kilo miles nata abinda take da akwai miliyan dubu saba'in da ɗaya da ishirin da shida sannan da ɗugo ɗari da tasirin da ɗaya wannan faɗin kilomita ne nata faɗin kilomita shi ne ake ta kilomita koma ɓangaren mil mil zira mil zira kilomita daban mil daban in mu koma ɓangaren mil tana da mil miliyar shidda da dubu ɗari da kuma ɗari shidda da goma sha biyu da ɗigo ɗaya a da ɗigo saba'in da uku wannan in muka dawo a miliyan faɗi ita wannan rasha to sannan idan muka dawo tun da kun ta fi kowace ƙasa faɗi a duniya idan muka dawo ɓangaren boda abinda ake ta foranciya kuma duk duniya hannu babu wadda take da foranciyar kamar ta ita take da makwabtaka da ƙasa ɗai ɗai ɗai ɗai ƙasa goma sha shida babu kasar da take da makwabtaka da kasa goma sha shida sai rasha ka wanda wani tarifin da kyau sai ta kare nijar in ka ɗauka makwabtaka kasa nawa muke da akwai duk da faɗin nijar kun ji aina ce muku nijar ta fi najeriya faɗin kasa to amma duk faɗin kasar nijar da kasa bakwai take da makwabtaka in ka ɗauka najeriya chad libi wato mali akwai alje akwai burkina akwai benin bakwai kasa bakwai take da iyaka amma kaji ita rasha kasha goma sha shida take da iyaka da ita to idan ka nema kuma dan wato bangaren yawa na mutane yawa ita ce kasa ta tara a duniya wajen yawa da mutane